джоульдун тажрыйбаларынын бирин кайталайлы жумуш жылуулук сыяктуу эле энергияны берүү жолу экранда суусу бар идишти көрүп турабыз ага калактары бар таяк салынган бул миниатюралык турбина турбина жана жердин үстүндө көтөрүлгөн жүктү турбина жана жердин үстүндө көтөрүлгөн жүктү туташтырган эки блок жип аркылуу өтүүдө идишке бөлүгү ноль бүтүн ондон бир градустан болгон термометр коюлган жүктү алабыз турбинанын калактары айланууда идиштеги температура өсүүдө эгерде идишти плиткага койсок бул учурда дагы температурасы өстү суунун энергиясын өзгөртүү үчүн эки жол бар экенин тажрыйбада көрдүк механикалык жумуш жана жылуулук алмашуу